Thank you. 以上にしまして、えー、本日もよろしくお願いきます。今朝お忙しくなったご参加いただきまして誠にありがとうございました。えー、お邪魔の中にご注意になりまして、お帰りください。本当におりご苦労様でした。りがとうございました。